子供っぽいものはもう卒業しようぜ的な感じの話白いね今回は、えーと、アイスピックのマーシュを見ていきたいと思いますアイスピックはいろいろ賛否両論あるんですけどあのプロモーションビデオのクオリティが非常に高いのとあの まあ、こうゴシックホラー系だったりとかダウナー系のものが好きだったりするのであの明るいのをねあのちゃんと今後もやっていくんだけど今回はこれをやってみたいと思いますじゃあああいついつものやるねえっ、ー、となんだっけえー、バイアリンびっくりした急だね これモスクワの地下かなあ AK47? えー、やめてあ戦争の練習か打つものは可愛いねん子供っぽいものは もう卒業しようぜ的な感じの話白いね <laughs> あいいねあの僕も結婚式はあの白黒でやりたいうん建物いいね綺麗だね 家族怖くないよねうんそうだよ人生はね大事な選択をしてしまうとえー、もう帰れないんだよおお子供めっちゃちゃんと頑張ってるじゃん演技を。 おお。これはこれで過激だけど他のこうなんかなんかクラブでイエーイのって感じのラッパーの感じとは違うこのちょっとした悪さが好きだねおおどうした心臓 弾丸でかいね反動きそうロシアでね射撃をやってきたんだよね銃撃ってきた本当はトカレフを撃ちたかったんだけどマカレフ撃ったんあれあめちゃめちゃ短いねへえあそうなんだへえへえへえあ まあ、これを、えー、見た感想は、まあ、まあ、戦争というものが、まあ、一つの、えー、大きな、えー、テーマとなっていてで、まあ、その戦争によって、まあ、人々が道具のようになってで今まで見ていた、まあね、特にサブカルチャーとか、まあ、明るいテレビ番組とかもそうだけどそういった エンターテインメントっていうものをまあこうそれをこう具現化したものを銃で撃ってそしてまあもう引くことができない戻ることのできないところまで戦争が続いてしまって人の生活が変わってしまうっていうまあそういう動画なんだろうなと まあ、見て思ってで、まあ、今もある種こうあのこうファンタジックな可愛いイラストを銃で撃つっていうシーンは非常にあのこのクリップの中でも自分はこういいシーンだったなと思ったんですよね。あの今はこういろんなエンターテインメントとかサブカルチャーが えー、たくさんの広告費をかけてそれを見ることで毎日、えー、自分の人生から背いて、えー、自分の人生と向き合わずに、まあ、何かをこう楽しんだり悲しくなったり努力した気持ちになったりするっていうことがまあまあ多少ねこう過度に こう没入しすぎるとねあるのでうんただねそれを全くない世界戦争っていう世界の中でもまた自分というこの個人っていうものがあなくなってしまいます非常にこれはバランスが難しくてそれを決めるのはまあ自分自身 戦争とかそういった極端なものがない限り、えー、自分自身で生き方は考えることができるのでまあアイスピックについてすごい批評されることがあるんですけど日本語にはこういうことわざがあってあの毒にも薬にもならないどういう意味かというと人を殺す毒っていう薬にとしても あの役に立たないし人の治療をあの人のね病気を治すこともできない、えー、価値のないものっていう意味なんだけれどもあのある意味アイスピックっていうものはまあ聞く人によるけどねそれを聞いてまあ簡単にあの影響されて例えば悪いことしたりする人っていうのは多分他のエンターテインメント見てもあの アイスピックを見なかったとしてもそういうことすると思うんだよね。うん、だから自分がどういう生き方をするかっていうのは選べるし、うん、そうでしょあのだから毒にも薬にもならないっていう話をしたけどこうアイスピックは本当に人によって毒にもなるし、まあ、薬にもなる、うん、普通に例えば まあ、戦争とかそういったもののこの、えー、まあ何て言うのかな、まあ、怖さとかそういった文化とかね文化的な建物がなくなってしまうとか大きなリスクが、まあ、戦争には、ね、人の命はもちろんだけど伴うんだけれどそれをこうじゃあ僕がねみんな戦争は良くないよあの危ないよって言っても 普通に言ってもね伝わらないんだよねだからある種あのあえてねこう過激に言うっていうことはあの人に伝わりやすくなる、えー、あえてね、えー、過激にやるっていうのはあの人に伝わりやすくなることがあるのでそういう意味ではアイスピックもこの世の中の中で必要とされている まあ、非常にたくさんの、ね、数字とチャンネル登録者数があるので必要にされている理由があの今回の動画を見て改めて分かった気がします。えー、何かをこういけないとかね反対するっていうのには人によって、えー、伝え方があるのでイスピーカーは本当にそのあの何て言うのかな美しい映像と美しい歌声でそういったあの悲しい気持ちをね、うん、 普通にあの人に迷惑かけちゃダメだよとかね誰でも言えるんだよね、うん、でも誰でも言えるような方法だとあの人ってね分かんないんだよねしかも分かんなかったら失敗してからじゃないと気づかないから、うん、そういう意味ではあのアイスピックはこう教育的な観点で一部あの役に立つ人によってだけどね、うん、悪くなっちゃう人もいるかもしれないけど 改めてそう思いましたね。うん。いい動画、いい動画だった。うん。悲しいけどね。じゃあ、パカッ。